Йоо. Итек стил. 2019. Йоо. Йоо. Йоо. Йоо. Йоо, йоо, йоо, йоо, йоо, йоо. Надад байхгүй 2 3 сая, 2 3 сая. Гэхдээ надад байна 4 5 мянган, 5 6 мянган. Гэрт надаас өөр хинч байхгүй байна. Бишгээ гэрийн гадаа би дунцаа дуулж та байна Тэл ах та байна Галаа хүүтэн бай ти ти Хүүтэн халуун бай чи чи Ээжэдгүй оо та Бид хүлжээ Ойлэг оо на на Тэрнээс өмнө дууга дуусхи Эм болов хи амрал Гата гой байна Ната гой байна Би хар гүртэгтэйгээ байна Fortnite дайцуудыг хийж байна Ойхан бишгий байхгүй байна Хүмүүс намайг бишгийн амар дуртай гэж боддог Яг үндэ би зүгээр л бишгий гэж Хэлэх дуртай болохоор тэгдэг үнэн бүр сүлдээ идэх тийм тэнцүү биш хий боллоо Энэ яг үнэндээ манай байр биш Манай байр бол нууц Юу ээ би гадаа байна Тэл тахта байна гадаа хүүтэн бай тиди хүүтэн халуун бай жижи эдгүү оо та хурдан суйныг оо наа тэрнээс өмнө дууга дуусхи эм бол өвли амрал つ集まってた。